avec mais clignotant on peut pas tout avoir hein. c'est une femme, on va être indulgent, elle a pas fait d'accident premier pouce rouge de l'histoire de la chaîne lui c'est un homme, il est bien parti pour me casser les couilles aussi. La connerie n'a pas de sexe mes amis. Même si on dit la connerie. ça. Elle a mangé en 3 cylindres euh, 200. Un Messi MSX. C'est ouf ça. fait du bruit mais il avance pas son truc. Moi je suis silencieux mais... Euh, moi j'avance pas non plus mais j'avance un peu plus que lui quoi. ils sont à deux doigts de commander un café les deux là. On leur filer des cookies. Oh, la technique pour entrer porte-maillot quand il y a du monde comme as, c'est de se mettre à droite l'inverse de ce que code de la route, évidemment. Je rentre au dernier moment. C'est là où ça pêche, c'est quoi Bah, ligne blanche, Il n'y a rien qui va, mais... Gérer ça comme un bon. c'est bien la merde. Et non j'avais ici alors sac, qu'est-ce qu'ils sont chiants là-dessus hein. on est tous en interfile le scooter de merde il juge que ça va pas assez vite il klaxonne c'est quand même hallucinant on est dans la même team Joe Ça roues, euh, certainement les fesses dessus, que la selle, ça doit être une, euh, une crête. Mais non, c'est vert. C'est vert. à vais apprendre des mauvaises choses. Je change d'auto-école mon lapin.